Gostãozinho, vai lá na frente lá pegar um negócio lá, rapaz. Druga. Madruga é... Ih, transparente. Ei, transparente. Ô, Vitória. Vai lá, vai lá pra gente pegar um negócio pra sua ali, E aí, Palmeiras? Ô, Palmeiras. Ô, Gordinho. Israel. Vai lá, frente, vamos. Vamos. Tá Caralho, podia perguntar de você agora, parceiro. Tá e aí? Caralho? Eu ia perguntar de você agora, falando, tia, cadê o contigo? Hoje tá sumido. Vai, já tá trabalhando. Não, isso eu não tava na laje. Falou que ele... E é, aí, rapaz, esse é o chamamento, ó. Os moradores, um por um, para poder estar tá lá na frente. Pra a gente distribui o rango e as cestas, firmeza? Então, nós estamos fazendo chamamento aí de casa em casa. Daqui a pouco a gente se tromba. Olha, rapa. Olha esse daqui, ó. É. Olha. E aí, tá pela ordem? Da hora? Da hora. Tá ficando bonita a fila? Organizando a fila aí. Família! Pô, hoje, além do camarada da do Periferia Solidariedade, quem mais tá aqui? Tá aqui as Amigas do Bem. Amigas do Bem? distribuem é, refeições na rua. E o Grupo Sim. Grupo Sim. Tudo acha no Instagram? Tudo acha no Instagram e acha também nas madrugadas por aí, na periferia, distribuindo... Da hora. Sexta, Segue lá, Rafa. Arroba Amigas do Bem, arroba tracinho Projeto Sim. O Toma Lá da Cá é Projeto Proje, Toma Lá da Cá com K. E o Periferia e Solidariedade, só seguir também, Rafa. Fortalece nas redes, porque tem muita rede de ramelão forte e a rede das ações boas que acontece vocês têm que fortalecer, firmeza? Então vai ter a distribuição daqui a pouco aqui, ó. Tá bonitão demais, ó. Tamo junto, só gente da hora. Isso é, é riqueza, hein? Isso é riqueza, hein, Isso cara? é riqueza. Ó, isso é riqueza. A Bruna? Não, Manda, pode pegar. Pode pegar. Pode pegar. Manda essa aqui. Peraí, amor. Você não pega essa prata? Consegue levar? É. Quem vai receber o prêmio Vai, Draco?